nós, tá, tá falou, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ó. Galera, é o seguinte, ó. primeira fase vai ser o seguinte. Vai ter que fazer o gol ali, ó, naqueles coqueiros. Essa aí, ó. Vai, vai, vai, vai. Entendeu? Se liga aqui, vai, Vai, vai, vai, vai. Esse Mário tá viu? É, É isso. cadê o PT, mano? Galera, vai, vai, pô. É o seguinte, ó. Galera do meu time, vem pra cá, ó. Fatality. Fatality. Olha. Ai, ai, ai. E a cena, hein? Ai, cara. Torcedor, é torcedor fiel. Uh! Torcedor. Segura! Segura aí, viu? <laughs> Fatality. Uma desgraça dessa morre, né, já sabe, né? Deixa aquele tá like, tá se inscreve no canal e é nóis, tamo tá Falou, falou!